Today I'm going to recite kalmas. There are six kalmas. It is important to learn kalmas. Let's start. Aruzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. First kalima tayyab. La ilaha illa وأشهد أن محمد عبده ورسوله سوى الكلمة دمجي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم فوت كلمة توحيد لا إله إلا الله وحده لا فله له الملك وله الحمد يحيي ويبيت وهو حي لا يموت امدا أبدا ذو الجلال والإكرام بيد الخير وهو على كل شيء قدير في كلمة استغفر أستغفر الله ربي من كل ذنب أذنبته أمدانا قولا سرا وأتوب إليه من الذنب الذي أعلم من الذنب الذي لا أعلم إنك أنت علام الغيوب وستر عيوبي وكفر ذنوبي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم مرضك فاللهم إني أعوذ بك من أن أشرك بك الشيء وأنا أعلم به وأستغفرك لما لا أعلم به تبت أنا هربت من الكفر والشرك والكذب والكيبه والنميمة والبدعة والفواحش والبتعة والمعاصي كلها وأسلمت وأقول لا إله إلا الله محمد رسول الله I hope you like this video. Please subscribe to my channel and hit the rock on the like button. Bye. Take care. Allah Hafiz. I'll, I'll see you soon. Bye.